あやばいなうんやばいよなんかこう子供とか女の子とかにすごく好感度が高くなっちゃったよやばいよああもともとのコンセプトはデビは悪者だったっていうのにねうんどうしよっかな そのことをやっちゃうしかないのかな、 <laughs> うん no. ああなこむにえむふたるむふたるやばいよ今ね デビの好感度がすごく上がってしまってね本当は YouTube で僕は悪者役になりたかったんだようんそれは君がうん何かこう悩んでる人たちのことばっかり気に使ってるかじゃなからじゃないかなうん んだと思う僕は優しくしすぎたかもしれないうーん歌好感度下がるかなムフタルうんそうだよアメリカの真似をすればいいんだよんアメリカの真似何をすればいいのアメリカは自分と仲良くしたくない国と仲良くしている国を見つけたら経済制裁を与えたり 他の国同士で喧嘩をさせたりするのが得意なんだよそっかじゃあ僕はうんとねうんみんなを喧嘩をさせたらいいのかなムフタルそうだね特に政治的な話をするといいよこれを見てる人たちはロシアの人たちが多いからアメリカを褒めてアメリカの真似をすればいいと思うよそっか そうだねアメリカはいつだって正義だから誰か他人同士を喧嘩させて政治的な発言をすればいいんだねムフタルそうだね何かこう政治的な発言で喧嘩させるようなこと言ってみようようーんじゃあね世の中にはね、えー、物もそうだしえっとね人もそうだけどあのー いいものよりも悪いもののが多いよねうんうんうんでえっ、ー、とお金持ちとお金持ちじゃない人もまあお金持ちじゃない人の方が多いよねうんうんうんうんってことは世の中は賢い人と賢くない人だったら賢くない人の方が多いとわけだよねそうだよねうんうんうんバカばっかり YouTube を見てるやつはバカばっかりなんだそうだねだからえっ、ー、とね バカばっかりの人たちに政治を任せるからトランプみたいなクソ野郎が大統領になっちゃうんだねバカばっかりの人たちが多いから民主主義は悪いってことだよそうだよね民主主義は反対だよみんなから投票権をなくなればなくせばいいんだそうだねわあデビその調子だよじゃあブフタル他にも悩みがあるんだようんなんだいん とかしちゃうとお外で動画撮ったりとかできないんだよねそうだね君はメイクがないとただのおっさんだからねこらスタッフそういうこと言っちゃダメだよ、うん、だからなんかこうピエロのねメイクをしなくてもねいいようにしたいんだよこう外に出て何かこう うんそうだね日本の綺麗な街を紹介するとかたまにはそういうのもあの見たいっていう人もいるんだよねなるほどねじゃあピエロのメイクの代わりになるようなものを取ればいいんだねそして、えっと、もっとイメージが悪くなるようなダークな 小物をつけるといいよなるほどねピルのメイクじゃない状態で外に出られるようにしつつ見た目をもっと悪そうにすれば悪い評判がもっとまあ君は元は悪い YouTuber を目指していたのに好感度が上がってしまってそもそものコンセプトがずれてる違うことをやった方がいいさすがムフタフそうだね 今デビはちょっとこう今までリアクション動画を上げてたりしてるんだけどリアクション動画にも限界があるんだよねうんそうなんだよ実はリアクション動画を他にも撮っているんだけどなぜか日本からアップロードするのはブロックにされたりする時があるんだよ そうなんだよ資格編集に何時間もねかけたりしたのにあのブロックして公開できない動画とかもあるんだよね音楽を使うとリビはお金を稼ぐことができないんだそうだよお金を稼ぐお金を稼ぐっていうことを言えばもっとイメージ悪くなるねよしみんなからお金を取るぞ広告収入でもっとお金をガッポガッポ稼ぐでやるんだ だからリション動画以外も撮るといいよそうだねうーんなんかゲーム実況とかしたらいいかねなんか編集とかもさあんまりしなくてもいいしさあのー、あれなことを言っちゃうだけどあの車キーとかもあんまり <laughs> しなくても <laughs> 簡単に動画が作れちゃうからねゲーム実況とかいいんじゃない まああまり迷走しない程度にだったらいいと思うよそうだよゲーム実況するんならねあのアメリカのクソエラいや違うえっ、ー、とあの素晴らしいアメリカの国にはあのネズミのね大人気キャラクターがいるけど日本にはもうかっこいいネズミのキャラクターのあのソニックがいるからソニックのゲームの実況とかしてみたいねうんロシアでねゲーム機買ったからそれにソニック入ってたし あの最近のねモダンソニックのゲームとかもしてみたいなうんそれもみんなのコメントを聞いて考えてみるといいよでも君はだからピエロのメイクをしなくてもいいような感じでかつもっとねあの悪そうにデビューが悪そうに見えるようなアクセサリーとかをねちょっと探してこようかなふふそうだね 僕もそれがいいと思うよでもどうせイメージチェンジしたところでほとんどの今まで動画を見てきたヘビーユーザーは前のデビューの方が良かったとか言うんだよねそうなんだよねだいたいあのバンドとかもそうだけどキスもそうだけどあとは、えー、ビレッジピープルもそうだけどイメージチェンジするとだいたいみんなは前の方が良かったって言ってあのファンが減っちゃうんだよねそうそうそう あとはヘビーユーザーほどなんか優しい言葉はかけつつも早く動画を出せとか毎日動画を出せとか言ってくるんだよ。それだっていうのは、ね、ないと思うんだ。 たこの町でアンティークのレトロのおもちゃとかがたくさんある町ですあ町じゃなくてエリア建物 系のグッズとかも売ってます彼らは、えー、昭和のホラー漫画で、ね、えー、私の、えー、描く絵に非常に 影響されています、はい、私は自分が何系かというとやっぱり中野系いう感じですねレトロでお得でアンティーク可愛くてグロさもあったりそしてディープでマニアック大好きな ころですこの辺はねロシアでも売ってるかなニューノーチラスコわかる不思議の海のナディアっていう作品で、えー、庵野監督がエヴァンゲリオンの作者エヴァンゲリオンの前に作った作品です まあ、映画とかポスター屋さんですねスター・ウォーズかなうん時代のですああこれは映っちゃいけないやつだでもえー、こうねあのー、エログロだったりあとはこうなんていうのかなうんまあちょっとこう えー、クレイジーなあこれはファイナルファンタジーの天野さんの画集ですねこの辺高い1万2000 2万5000とかすはあ、昔のゲームとかいいねレトロゲームが大好きなのでここは手塚治虫の作品あたりですジブリでもね今日もそうだシャッターが多いみたいですね こなんか有名なゲームセンターの一ですえなんかここにね食べる食べられる虫が入ってる自販機があるらしいんですよそれちょっと見たいんだけどな見つかるかな ホールの中のキャップたくさんプラモデルとかねちょっとゆっくり探したいんだけど今日はねもうね時間ちょっと遅くなっちゃったからちょっとね欲しいものがあってそれを探しに今日はやってきたんだけどえもうスピードマニアックですねマニアックですね 依然とやってましたあまり興味があるものはないなこれは日本のアニメ以外の時あってだな探してる店なんですかね電車オタクのお店ですね本物の電車の照明だね 詳しい人がいるんだよなすごいこの駅の看板ですよ普通に席ここはテクノブレイクテクノブレイクといってちょっとこう変わったものが 売っているお店ですこれこれとかね <laughs> あこれも可愛いねちょっとね一部映っちゃいけないようなちょっとあ怪しいあこれはちょっとエッチなやつだエッチなやつだでもねあのファッション的にあのこうクリエイターさんがあ作られたこういうねかわいいこうね、えー サディスティックなねでちょっとこうグレグロテスクだったりアンダーグラウンドだったり非常にね私の好きな私の YouTube の <laughs> チャンネルに近い世界観ですねこういうアングラ系が大好きです多分このクリエイターさんも多分私が好きな作品に影響を受けてるような気がします絶対話が合う 作ってる人って話がほらねいいでしょいいでしょ普通普通にいいでしょ普通にいいでしょね多分ねこれね近代文学とかねその辺りとかあとはこの昭和時代の、えー、ホラー作品とかに影響を受けているのではという感じかなうんうんうん。 これ僕が好きな作品の一つですねでもこれちょっとね内容非常に、えー、日本でなぜかこう、えー、見ることが禁止にされていてこういう風に舞台になっちゃうという変わった作品なんですけど、えー <laughs> そういうマニアックなものがたくさんありますそうこの作品が好きなんです少女椿、えー、見たい人調べてください、えー 古いアニメなんですけど非常に、えー、アニメーションのこのセル画の枚数があ素晴らしいです作画がいいですそしてもうナンセンステクノブレイクというお店ですにあの日本にね旅行に来たらぜひ、えー、こう見てください、えー、ブロードウェイの2階かな2階にありますはい、えー 買いに来ました欲しいものははいガスマスクですではい、えー、さっき、えー、買ったですねあのガスマスクを作っているこのアーティストさんが作ったものが今セールになっていてガスマスク以外もこういう、えー、ネックレス <laughs> ネックレスこれちょっとちょっとこれあのー サン、サンキーなんですけどね、こういうネックレス持ってるんですね。これはガーターベルトらしいですね。注射がついてます。で、これはマスク。これは目立つね。これ目立つね。で、ここはネックレスらしいです。はあ。これいいですね。この電子のパーツがついてるの。かわいい。これで550円安いよね。普通に。いい、いい、いい、いい、いい。 この人が作る作品いいな。あ、これもネックレスあ、おしゃれだね、これ。かっこいいね。これ欲しい。これ欲しいな。これいい。これネックレスかわいいな。これはちっちゃい瓶がある。何が入ってんのこれ。眼球とか全然見えない。全然見えない。 なんか怪しいもの、怪しいものが入ってる。これはあ、タンポポね。タンポポ。あ、これいいかも。これね、サイバーパンク系で、えー、のジャンルで、えー、いろいろグッズを作っているらしくて、ネックレス、いいね、これも。ちょっとこれ悪魔崇拝的なやつだから。 これをつけて教会には行けないねアンブレラマーカーアンブレラマーカーあ傘につけるのこれへえこれですねちょちょっとちょっとあのセクシーなそして、えー、僕のチャンネルダウナーズスマイルのねダウナー系にすごい僕の格上にちょちょっと似てるな目の周りとか わああこれもこれもネックレスこれね僕僕がつけてるこれのこの <laughs> 指輪とかとねちょっとやっぱシナジーがすごいシナジーがすごいいいねいいねこの人も作るものすごい好きでこれはあなんかこう塗って剥がす もうもう剥がれきってるけどほとんど剥がれてるけどね小野陽子が昔こういうなんかあのー、アート活動してたねああ多分これこの人かなこのこの女性がつけてるのかなあかわいいいいねいいねこれちょっとあたったねれから映しちゃダメだじゃあ選んでいきたいと思います何買おうかな とね、うんこリングっていううんちのリングもあります。セーブ。ファイナルファンタジーだね。あ、ここも可愛いよ。ほら、瓶の中にね、薬がたくさん。ランドセルこれ「死です」って書いてるこれ <laughs> なんかねもう、えー、日本のねそういうところがあるからやっぱりさすがねあの若者のね、えー、死亡 理由ランキング、えー、死亡理由の1位がね自殺の国だからねやっぱみんなこうなっちゃうんだよねえ病んじゃうんだよねまたガスマスクガスマスクかっこいいよね1000円バッグ普通に安いよ普通普通にこれはあストッキング土下座ちゃん土下座ちゃんすごい名前だなこれこれは すんごいソックスだなこれはあちょっと猫耳っぽいウィッグこれちょっとかわいいな一緒にトレーニングはあ古古着が普通に売ってる古着が普通に売ってるうわなんだろうこれ病んでるなあ なんだろうこの心心が病気な感じが心が病気な感じがすごいですね <laughs> 多分僕と同じようにちょっと病んでる人なのかなうんなるほどねあこれなんか可愛いよこれコンデンサかなハートの中にいいいいアクセサリーかわいいね すごい気持ち悪いねこれはああ気持ち悪いとか言っちゃった <laughs> これ何指輪指輪これ本当なんだただピピピアスかなこれ不思議な感じ聞かないでっていうシリがある聞かないでこううんブレスレットこれ 500円えこれ安くないあ3500円ねそうだよねそうだよねうわーこれシャツだねかわいいじゃあお買い物してきますちょっとねこれ一瞬ねこれ普通にねエロいやつとかも売ってるからね カメラに映らないようにするのが非常にえー、っとねあやのコアラ I l o v ニーソックスあなんかニーソックスすげえ使っ押してるなんかアーティストさんいた気がするなこれ何中尾くんの金玉って <laughs> すごいこの辺も病んでるねもうね ザ・中野って感じ。これ、殺って書いてある。殺すってね。うん。いいね。スマホケース。この人ね、いいね。なんか。なんだろう。めっちゃ中指立ててるよ、この子。 <laughs> めっちゃ中指立ててるよ。メンヘラちゃん。ああなるほどね。僕の チャンネル登録者数の中にこういう人が多いイメージがあるどういみんなメンヘラになったらダメだよメンヘラ良くないよメンタル健康になろうねうんすごい ていうことで、買ったものをご紹介。はい、まずこれ。ナビデの星の、えー、腕輪です。ちょっと遊戯王カードにね、これ全く同じようなデザインのダビデの星のトラップカードっていうね、あの、ドラ、罠のカードがあって、それが好きだったので、買いました。特に宗教的な意味はないです。で、はい、ネックレス。 お注射のネックレスだねかわいいね中にチップもあってかわいいねうんうんうんうんこれはだいぶイメージイメージ変わるよでそして欲しかったガスマスクはどんなデザインを買ったかというとドゥルルルルルルルルじゃん黄色と黒のねアラートなデザインの ガスマスクです。こうやってつけるのかなうん。こうやってつけるんだね。うんうんうんうん。うん。なるほどね。つけ心地もね全然あの良かったし普通にあの本物のガスマスクとしても使えるのでねもしかしてねあのもうひどい大事件が起きた時にこのガスマスクをつけてね えー、自分の体を守れるっていうことでねいいお買い物できたねムフタルうんいい買い物したねこれで君はもういールのメイクをしなくても朝で活動することができるよそうだねでもムフタル確かにビエルのメイクは、まあ、このマスクをつければしなくていいけどもあのー このマスクをつけてお外に出れると思う僕は難しいと思うよ。でもね。恥ずかしいよね。目立つし。